akan elok. Sebelum tu nak tanya, itu taik lalat ke taik orang? <laughs> Biar tu. Ah, sekarang nak tanya lah. Memang banyak gusi daripada gigi. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke, okay, akhirnya kita sudah sampai yang ke part yang ketiga cuy ya. Sepatu Reunion Alpuasa 2020 cuy ya. Yang episode 1 cuy ya, episode pertama. Jadi buat korang ya, buat korang kalau korang punya referensi video sepatu reunion live di channel Project Lawa, korang bisa komentar di bawah ya. Nanti saya kumpulkan yang mana requestan paling banyak nanti itu pertama yang saya react cuy tapi insya Allah ya saya akan coba untuk mereaksi semua yang ada di Project Lawak cuy ya semua persembahan sepatu reunion live ya yang ada di Project Lawak saya akan coba untuk mereaksi semua tapi saya akan mereaksi yang requestannya paling banyak dulu cuy ya jadi jangan lupa korang like video ini ya bantu like nya cuy ya saya cuma minta bantu like nya saja bantu komentar di bawah cuy supaya kita pendekatan dengan algoritma YouTube yang terbaru cuy ya algoritma YouTube yang terbaru itu kita diharuskan banget ya untuk uh, memperbanyak like dengan komentar cuy jadi saya cuma minta itu doang ya saya min cuma minta itu saja buat korang cuy ya oke langsung aja cuy ya ya kita langsung ke yang part ketiga cuy ya cum kita tengok videonya dan oke okay, videonya udah siap sekarang yang part ketiga cuy ya 3, 2, satu. Alright guys, selamat datang ke channel itu Project Lawa. Oke. Okay. So, kali ini kita akan layan. Gak ada payah di sini ternyata cuy ya. 2020 episode pertama bahagian yang ketiga. Hopefully kalau enjoy dengan video ini, let's go. Asik. Eh, kat sini pula kau. Uh, eh, Pak Deris. Pak Deris. Pak Deris. Oh, Pak Deris. Pak Deris. Hai. Ya, ya, ya, ya. Bagi pick up uh, line ah. lagi Mana makanan yang Nur pesan tadi? Ada pesan. Oh, oh, ada, ah. ada, ada. Oh, ni, ni, ni. Ah. Uh, ada sini di sini, Cik. Apa dalam ni tak tahu lah tadi tapi ni lagi. Bagi line ya. oh, salah. Ah. wah, siapa nama ni? Tak pernah jumpa pun saya. Nur. Nur. Oh pendek itu yang nama Nur. Tak, panjang Nur. Pintar oh. melawan juga ya. Nur. Lucu juga ya. Maksudnya and you are ha, panjang, panjang. Oh, kej kalau tengok gaya Arjun. macam kerja bengkel ni. Eh. Bukan. Misi, misi. Oh, misi. Oh, samalah saya pun ada misi saya juga. Misi apa tu? Azim. Yalah. Misi Ini misi mencintai uh, saya misi saya untuk mendapatkan cinta awak lah. Asyik. Ah, untuk mendapatkan cinta awak lah. Ah, saya sebenarnya tak boleh lama-lama ni. Saya dah nak kena tutup kedai uh, sebab Pak Din cakap kalau datang time sini tutup kedai. Uh, uh, okay, Ini, tak Awak, awak ada bayar kan? Um, utang juga. Muka cantik utang macam tu. <laughs> Muka cantik utang. Nah ini, ini ada banyak di sini sini yang <laughs> kelakar cing. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada mana itu? Ke mesuara uh, ah, sempena kita nak menyambut uh, bulan Ramadan tak payah catit, dek. Dek, ha? tak payah catit. <laughs> ah, tak payah catit. Itu bukannya isi-isi mesyuarat, ya? Ah. Minit, minit mesyuarat? Ah, bukan minit mesyuarat, ya. oh. ya? Ah, okey. Selamat datang, ya. Dinas ada, cikgu ada. Ah, oh, si cikgu Budin siapa, pun ya? ada, ya? Nah, sebelum tu nak tanya, ni an anak je, Tok, ya? Kalau boleh, tak nak mengaku. Tapi dah memang <laughs> anak tu. Siapa nama tu? Ah, nama dia... Oscar, Oscar. Oscar lagi askar kalau boleh dalam mesyuarat tu duduk biar kata tu ah, beradab lah. Saya terima ah. ran bapak saya. Saya tak terima pak cik ah. Ha dia. Ya. Dia omak orang tu, omak aku. Pusing ya, lah, duduk lah. Jangan nak pusing tu lah. Pusing, pusing, pusing. Ha, kita keliru mana depan, mana belakang tu ya. <laughs> elok tu. Sebelum tu nak tanya, itu taik lalat ke taik orang? <laughs> Biar tu. tai lalat ke tai orang itu Kejam banget Nama dia Oscar Oscar Oscar lagi Oscar Kalau boleh dalam mesyuarat tu Duduk biar kata tu beradab lah Saya timaran ah. bapa saya Saya tak timaran Pak lah Ah Dia Ya Dia omak orang tua Omak aku pusing lah duduklah duduk. Jangan nak pusing tenang ah. Pusing pusing pusing. Ah, sebab kita keliru mana depan mana belakang tu yang <laughs> satu. Satu. Ah kan elok tu. Akan elok. Sebelum tu nak tanya itu tai galak ke tai orang? <laughs> biasanya anak aku tu je. dia kebab, biasanya kalau besar-besar <laughs> Sakit ranggut. Kalau kita tanya orang, maksudnya. Tak ya, kalau benda ni nak bahan-bahan orang, saya balik. Eh, eh, eh, eh, apa relax. Kamu, kamu tu hampir nak permanent masuk sepatu. <laughs> Ha. Ah, <laughs> okey. Uh, saya nak mencari file yang sepatutnya kita bentangkan bukan di sini. Gambar-gambar makwa. Oh, mungkin saya rasa mungkin ada kat tepi celah tu kan. Ah, mungkin tingkat bawah saya pergi kejap ya. Ya, ya. ya. <laughs> maaf, minta maaf. Ah, kadang-kadang sebelum bersuara, saya ya. suka buat benda-benda lucu. Betul lah. Sebab minggu lepas, kalau waktu berjadi, kita ada silap mata, ya. ada apa. Aa, ah, dia tak ada hiburan, kita ada. <laughs> Okey. Kita ah, bisa tanggung yes, yes. dia. Seperti yang sedia maklum, kampung kita ni macam-macam kes dah jadi. Jadi kita buka uh, segala aduan di sini. Dengan itu saya menjemput uh, Tok Pengetua untuk kata... Bukan Pengetua, Pengetua Sekolah. <laughs> Tok Ketua Tok Ketua Tuk oh, untuk beda. memberi ya? kata dulu-dulu. Ya? kata, dengan <laughs> kata alu-aluan. Kata alu-aluan. Kata kata alu-aluan. Dipersilakan. Kata alu-aluan. Pembukaan kali dia. Ya. Kata-kata pembukaan. Selamat datang Datuk Fazil. <laughs> Nak bibir jangan melangkah sangat. <laughs> <laughs> sebab sebab takut orang ingat ikan flower horn. <laughs> yes. <laughs> Apa Jeff Jeff ngakak banget Jok, jok. Tadi pun nak bawa boleh tak? Tak apa ya. Tak apa ya. Pemenang ni pasal. Betul-betul rangga. kita dah habis isu pasal tu jangan dipanjang-panjang <laughs> lagi. Tak mau. Tak mau. Eh. Boleh boleh. Siapa kita kalau dia pun dah selesa? Okey, jago ada apa masalah yang nak dikemukakan? Tak, kita ada masalah. <laughs> masalah ni. Kenapa? Kenapa masalah dia? Kita kekurangan uh, kapur. Kap kapur tak ada. Kita dah, dah ada beli dah tapi kita belum hmm. agih-agihkan lagi. Uh, oh, ya, ya. Kita dah beli. Hmm. Uh, cuma pengagihan tu belum dibuat lagi. Ah, kalau boleh lagi satu. Lagi Lagi satu ah, tentang budak-budak sekolah yang beg koyak, kaki koyak kita akan ada juga. Uh, untuk uh, yang kurang kurang berkemampuan kaki koyak, baju koyak, muka koyak, kita akan salurkan bantuan. Okey, alhamdulillah. Uh. <laughs> Lagi satu masalah ni uh, saya nak bagi kelas tambahan lah kalau boleh dekat anak-anak uh, kampung ni. Kelas? Kelas tambahan. Itu pun kita dah pernah Yang tambahan Itu pun kita dah bincangkan Kita akan usulkan di uh, bulan hadapan Ah ya. Terima kasih cikgu. Ya, setakat inilah kejap lagi ya, ada cikgu. sebagainya. Ah, ada sesiapa lagi? Sebelum tu saya nak tanya a, ah, a, ah, anak tok ketua ya. Anak saya nak tanya. Tak habis lagi ya. Ah, boleh boleh bang, boleh bang. Okey. Sama sekarang nak tanya lah. Boleh sini nak saya. Memang banyak gusi daripada gigi. Ya? <laughs> tengah malam cuy ini udah larut malam cuy ini udah astagfirullahaladzim bener-bener ya cuy men apa man di sini tu benar-benar disiksa gitu. Jadi ya, ya, ada ada apa lagi? Sebelum tu saya nak tanya a, a, anak tok ketua ya. Anak saya Sila bangun. Tak habis lagi ya. Ah, tak, boleh boleh eh, bangun, boleh bangun. Okey. Tama sekarang nak tanya lah. Boleh sini anak saya. Memang banyak gusi daripada gigi ya. <laughs> Афифа ngakak banget dia sebab dia. Tak, saya tanya sebab orang macam ini tak ramai. Ada pun dah mati dua orang. Aduh. Ah, okey kita kita ale eh. Kita kita pada nas. Pada nas. Pada nas. Nas. Banyak alat-alat perubatan dan bekar. Apa dia cakap? Macam macam macam macam mana? Alat-alat perubatan dan banyak bekarat. Oh alah alat-alat perubatan dan banyak bekarat dah dah tak boleh dah. Banyak bekarat. Ah, hmm. Tak apa. <laughs> Sebelum ni kita buat laki karat kita dah ada. <laughs> Alat bekarat sikit lah, apalah salahnya. Okey, itu itu. Uh, ada uh, lain? Ada lagi? Uh, ah, tak ada. Tak ada. Tak ada. Itu ya? aja. Ya? Uh, saya pun ada masalah nak. Sebelum tu kita minta tolong tu, uh, tu <laughs> kita minta tolong tuangkan towel atas kepala tu. Bukan towel. Bukan. Itu oh, oh, okay. Benar, benar, benar. Okay. Assalamualaikum boleh ke saya uh, ada juga nak bagi Macam boleh bagi ke tidak sebab Dia darab mencemarkan kita punya dewan yang mulia ni Saya rasa kita kena bagi juga ha? Mungkin walaupun dia baru dia ada benda yang dia tak hmm. suka Betul tak? Masalahnya kita lagi banyak tak suka kat dia Tak, kita pergi keluar Kita pergi keluar, okey Boleh ke? Uh, bagilah Bagi saya uh, nak nak memberi cadangan lah. Okey. Uh, manakan rumah mak bapak saya dah tak ada orang kan. Saya nak jual rumah tu. nak jual rumah Adanya lagi. nak beli tak? Ada yang nak beli. Apa tu? Tak kita kena catat juga apa yang dia cakap mana tu penting. Sini lah. <laughs> Oh, okay. Ah, ah. Sebab saya nampak lebih kurang hijau ah, Nak jual rumah eh? Uh, jual rumah Tak malah itu urusan keluarga Tak okay. boleh masuk dalam okay. Kalau rumah tak boleh jual Saya nak jual dia Nampak macam barang lusuh <laughs> Saya dah pernah jual Orang tu pulang balik oh. <laughs> Alright guys, itu sahaja untuk video kali ini. Thanks kerana dah like dengan subscribe. Jumpa lagi dekat next video, okay? Bye bye. Okey cuy ini adalah tadi yang part ketiga ya Sepatu Rionian Alpuasa 2020 cuy Episode pertama Aduh <laughs> Saya Astagfirullahaladzim Gak tau kenapa ya Di apa part yang ketiga ini lucu banget gitu ya karena uh, mungkin di sini karena mu, uh, munculnya man, uh, man ya munculnya man karena di part pertama nggak ada man di part kedua nggak ada man ya <laughs> di part ketiga ini dia kena bully habis-habisan cuy tapi saya salut banget dengan komedian yang satu ini cuy ya man ini cuy dia walaupun kita cakap bagaimanapun dengan dia dia tetap sabar gitu ya saya saya, salut dengan uh, cara ke, apa kesabarannya cuy oh. <laughs> dia tapi dengan dengan adanya uh, tapi dengan adanya itu itu lucu banget ya menurut saya menurut <laughs> lucu banget banyak ide-ide yang aduh Jeb bener-bener ya dia bisa dapat gusi itu dari mana dia bisa dapat tai tai <laughs> tai orang Astagfirullahaladzim Pokoknya uh, Patu reunian Al Puasa 2021 ini ya, yang episode pertama ini sumpah ini lucu banget ini menurut saya tuh lucu banget cuy ya lucu banget saya nggak tahu karena mungkin mood saya yang bagus pas banget untuk mereaksi yang lawa-lawa jadi mood saya bagus jadi saya kelakar apa saya saya tertawa seperti ini saya nggak tahu tapi menurut saya ini lucu banget sih menurut saya ini lucu banget kelakar banget gitu ya oke dan mungkin itu aja cuy Ada ini tengah malam sih sebenarnya cuy udah jam berapa ini cuy udah hampir jam 12 gitu ya. Aduh. Dan mungkin itu aja sih ya. Kita akan kembali lagi untuk mereaksi video-video selanjutnya requestan kurang dan uh, oke okay cuy ya untuk uh, setiap minggunya saya akan mereaksi TikTok cuy ya.